Uno de los objetivos de nuestro proyecto en Bolivia era promover la formación de, una organización que agrupara a los trabajadores y las trabajadoras del sector informal, participantes del proyecto Hormigón Armado de la Fundación Artes y Culturas Bolivianas. Hoy esta organización ya existe, es el colectivo Hormigón Armado, y aquí tenemos con nosotros a Soledad Silvestre, y a Jimena lacona a la Loca, perdón, dos integrantes de la Junta Directiva. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes y nos gustaría que nos contaran un poquito eh, qué es lo que han aprendido durante este periodo del proyecto como integrantes de la dirección del colectivo Hormigón Armado. Mm, eh, mm, primeramente, buenas tardes o buenos días en donde quiera que nos vean. Eh, nosotras somos parte del colectivo Hormigón Armado, formando la mesa directiva, ¿no? Conformando la mesa directiva, yo como secretaria de actas y Soledad como vocal. Bueno, explicarles un poco lo que... ¿Qué nos ha aportado los laboratorios como mesa directiva? Por ejemplo, mi persona, aprender muchas cosas más. Eh, desplazándonos más en lo que es tener liderazgo, eh, saber afrontar un equipo, llevarlo, cómo poder moverlos, ayudarlos y también hacerte entender o lograr que ellos te acompañen para así poder caminar todos en punto y lograr los objetivos que queremos, que queremos seguir teniendo y lo estamos haciendo gracias a proyectos o programas que hemos hecho de liderazgo, marketing, laboratorios, que nos ha ayudado mucho en los laboratorios que muchas de las compañeras no podían hacer, por ejemplo, hasta una masa de pan, que hoy en día ya lo hacen, gracias a eso ya son expertas, la gastronomía, que les ha ayudado mucho a todas, y también a nosotros, porque nosotros hemos visto que hay, que hay personas que tienen capacidades que tal vez nunca lo han visto y gracias al apoyo que hemos tenido con, con ustedes y lo hemos sabido lograr y hemos visto que sí se puede y quisiéramos seguir haciendo esos proyectos encabezándolos, encabezando como mesa directiva porque hemos visto que hay mucha capacidad, mucho conocimiento y de parte de todos siempre hay el empeño para seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, yo, quisiera seguir haciendo estos proyectos eh, para lograr muchas cosas más, para que esto que recién ha crecido siga creciendo y siga teniendo muchos frutos para diferentes personas más, que no solamente que conformemos los que somos, sino también apuntar más personas que necesiten de este proyecto. Un poquito también les va a explicar mi compañera, Soledad. Hola a todos. Eh, yo les comentaría sobre el futuro del, del colectivo, ¿no? Eh, en especial yo lo veo, yo lo veo grande de aquí a un futuro porque a lo que estamos haciendo el proyecto que estamos organizando con el colectivo, estamos, estoy, estamos, personalmente estoy viendo que sí tenemos futuro eh, a todas las, las personas, nuestras compañeras que hemos aprendido a elaborar las, la repostería, en la gastronomía, veo que hay mucho, mucho futuro porque estamos, soñamos en grande, queremos tener ya una tienda más cerca de, del centro, queremos vender rápido, queremos ir a repartir por todo lado, queremos que haya pedidos, queremos, nuestro sueño es grande, de todas es muy grande que crezcamos así en colectivo y ese es el, el, futuro que veo aquí en el colectivo, porque hemos visto que hemos aprendido mucho también con los talleres que hemos tenido, de liderazgo, de marketing, de todo eso, hemos aprendido. Hemos aprendido, hemos visto que cada uno pone eh, su idea y formamos un, una idea grande ya. Lo formamos y, y esperemos siempre que esto se dé, ¿no? Y que, eso, que el colectivo no, no muera y que crezca más para que todos, en todo, el, todo Bolivia nos conozcan ya con la marca del hormigón, del colectivo Hormigón Armado. Bueno, e, excelente. Bueno, qué alegría. ¿Y cómo ven la, la, posibilidad de crear un proyecto socioeconómico como colectivo, diríamos? Porque eh, tú dices, bueno, estamos este, soñando en grande, por supuesto, y es así que hay que hacerlo, ¿no? Pero eh, creen que es posible este, la creación de un proyecto socioeconómico que esté llevado a cabo por el colectivo Hormigón Armado? Sí, yo creo que sí, porque digamos tenemos ya el granito de arena, ¿no? Que es empezar con lo poco que tenemos y con eso ya em, lograrlo ya hacer crecer eso también, como llegar a una plantita empezar a hacerlo crecer eso también. Sí, eh, también eh, vemos que, puede ser algo bien, porque en muchos de esos talleres como mesa directiva que hemos pasado, eh, hemos visto que mm, la mayoría o algunos compañeros de la mesa directiva sabe llevar bien lo que es contabilidad, que nos han enseñado también en los proyectos que había, ¿no? Y nos ayuda eso porque manejar dinero no es fácil, pero mientras si tú tienes un poquito de conocimiento lo logras. Y, y, también nos han enseñado cómo, cómo poder expresarte, cómo poder lograr un proyecto, las, explicando las cosas que tú quieres hacer. Entonces hemos visto también que muchos de mis compañeros de la mesa directiva han podido eh, expresarse más y gracias a eso se ha logrado algunos pequeñitos logritos que se ha hecho, pero se ha hecho. Y eso es para nosotros es, si es pequeño, para nosotros es grande, porque ahí hemos visto porque, que hay mucha capacidad. Entonces yo creo que hacer un proyecto de aquí a la larga o de aquí al año, para nosotros yo creo que es lo más perfecto que podemos hacer y es un logro grande que, que va a ser para nosotros como mesa directiva. Entonces yo creo que sí, sí se puede hacer mediante los conocimientos que Entonces ven un muy buen futuro en el hormigón. Sí, hay un buen futuro porque así también lo manejan la mesa directiva que maneja. Hay un buen futuro a la larga. ¿Y el colectivo? ¿Los compañeros del colectivo? Ah, sí, los compañeros siempre predispuestos a lo que se quiere hacer siempre apoyando a lo que queremos hacer. No todos sabrán mm, lo, que, lo que a veces pedimos, pero con un poquito que sepan a nosotros nos, nos hacen volver más grandes y nos enseñan, ¿no? Y siempre predispuestos a ayudarnos. Y ellos más que todos felices que, esto sea a la larga, que no se quede ahí, ¿no? Bueno, eh, la verdad que bueno, estoy muy contenta, les agradezco un montón de, de que eh, se, diera esta oportunidad de conversar con ustedes, no va a ser la, primera ni la última, por supuesto. Este, y bueno, eh, mucha suerte y estamos en contacto. Y saludos a todos. No, más bien agradecida que, que nos puedas escuchar y ver mediante, por lo menos por una cámara, y ver que también tú estás bien de salud y nosotras también. Y esperemos que al año se pueda, se pueda, podamos vernos, ¿no? En persona. Y contarte un poco también de lo mucho que hemos, para nosotros es mucho, de lo mucho que hemos hecho. Será poco para otros, pero para nosotros es mucho. Con el aprendizaje que hemos tenido, a nosotros nos ha favorecido mucho mucho, la verdad, algunos de los compañeros igual, como parte mía que no sabíamos o sea, sabíamos, como secretaria de actas yo no sabía cómo empezar una carta, todo eso, pero ya lo sé, cómo se hacen las, las cartas, orden del día, todo eso, eh, cómo manejar contabilidad, cómo hacer, los, cómo hacer una reunión y todo eso. Agradecida con que nos hayas ayudado y esperemos que nos sigas ayudando también lograr muchas cosas. Pues. Bueno, Latice, tú sabes, ustedes saben que este, aquí estamos, ¿no? Y que estamos muy orgullosos del proyecto, nosotros estamos muy orgullosos del proyecto. Eh, y por supuesto, ojalá que se dé que nos podamos reencontrar. Sí, va a ser algo, va a ser algo Físicamente. <laughs> Sí, bueno. y muchas gracias también, Claudia, ¿no? por darnos la oportunidad a todas, a todas las, nuestras compañeras. Tú nos, tú nos conoces ya y están dando todo de ellas, todo lo, todo lo mejor de ellas y están muy felices igual, están muy contentas con lo que han aprendido y con lo que estamos, con lo que estamos soñando también. Bueno, nos alegra muchísimo y aquí estamos, este, y nos vemos prontito. ¿Sí? Ahí nos estamos viendo. mucho. <laughs> Tienes que venir a ver al bebé, ya sabes. Sí. <laughs> bueno, Eli.